warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam di tahun Hari Raya Cina 好的。 Argentina. Mga pintaan din din. menyambut hari raya Cina kayak jodohan oh oh oh. kalau jodoh kenapa enggak Ini dapat ya ya? ya yo wapi yo kan nggak pakai kita loh apa nyalain lampu bertaburan di mana-mana. Ya ya saya saya Olha.